私は飲みすぎて頭が痛いトリを取り戻したピスパーおはようございます今日は浅間コースのバックティーから回りたいと思いますしゃがんじゃったね浅間コースのバックティーから回りたいと思いますさあ頑張ろうこんにちは、さやぐさこころです。白樺で 初のアフレコに挑戦したんですがそのコースも頑張ってアフレコしてみたいと思います白川コースはレギュラーでもあったんですが朝マはバックティーで回りたいと思いますよろしくお願いしますバラバラになっちゃいましたね今。 バラバラになっちゃった低く低く出しますここは無理せずフェアウェイに出すことを考えてしたいと思いますちょっと手打ちだね188ヤード刻みますバンカーあるんで刻みます うんこれは頭も上に上がっていい感じに打てたと思いますアプローチのトップが止まりません、まあ、グリーンに止まったからよしとしましょう 強くないかこれはかなり強く打ちましたねどうやら昨日焼肉で飲みすぎた様子ですうん次のホール頑張りましょう 山に向かって打つショートホールです私は飲みすぎて頭が痛い <laughs> 顔が少しもう目が開いてないですね頑張っていこう気持ちを切り替えて ショートなのにドライバー振っています苦手なバンカー出るかなおこれはこれね結構曲がりますよ下りのスライスラインですグリーンが速いので 少しいつもより多めに見ます。うん、ナイス。イイイイイイェェェよし。鳥を取り戻した。ちょっとダジャレ言ってみました。広いです。気持ちよく触れそう。広いけど狙いは右らしい。 軽井沢の紅葉は赤にならないらしいですよ黄色の紅葉で終わるのかなまあ、黄色の紅葉が多いみたいですおーこれは結構振り抜いていきましたね。 まだまだ341ヤードあります。うん、これも良さそう。いつもより大きめの5番ウッドで170ヤード打ち上げです。ナイスショットナイスショットでまだ170ヤードあるってことはかなり長いロングホールですね。 ても気持ちよく踊れてますでかいそりゃそうだそりゃそうだリスがいるリスがいるこのゴルフ場には結構木のオブジェがたくさんありましたバーディーチャンス早いですめっちゃ早いです いい感じだよ加速する加速するわストップストップストップやめてやめてなかなかボールが止まりませんね、オッケーじゃないのこれオッケーじゃないのね早いので少しオッケーじゃないらしいくれないから慎重にいってほしいですねうん